están? ¿Ya disfrutando de las vacaciones? ¿Listos para realizar actividades en casa y darle a mamá y a papá ahora que están descansando? <laughs> bueno, hay algunos honestos dentro de los niños, muy bien. A lo mejor vamos a ver con sus abuelitos, bueno, disfruten mucho estas vacaciones, mientras vamos a escuchar con atención la historia que tenemos el día de hoy quizá podemos ponerla en práctica en estas vacaciones. En cierto lugar, no muy lejos de aquí, se encontraban dos hombres en el mercado realizando trabajos de sastrería. A don Ramón le gustaba mucho disfrutar cuando le probaba los trajes a sus clientes y ver su sonrisa, pero con el fin de ganar un cobro extra realizaba ciertos desperfectos en las piezas para que sus clientes volvieran y así poder que don José, aparte de ser muy responsable, Muchas gracias por su consejo, amigo, pero no lo haré, no seguiré su mal ejemplo. Yo guardo las palabras de mi padre, de quien aprendí el oficio, y no busco llenarme de este mundo. Si, si sigo su mal ejemplo, no, no faltará quien sí se dé cuenta y me irá aún peor. Y nunca más buscarán mi servicio, me quedaré sin trabajo y tendré que cerrar la tienda. Bueno, Cierto día llegó un cliente muy enojado por darse cuenta de lo mal que le habían remendado su ropa y don Ramón, avergonzado por lo sucedido, cerró su negocio. Tenía tanta vergüenza por su mal actuar que no supo qué hacer. Don José fue el más beneficiado de todo esto porque la clientela a la que don Ramón había engañado ahora llegaba con él a solicitar sus servicios. Gracias Señor por tu compañía, por las ocasiones que me das que sepa, Señor, ocupar mi vida de tu gracia para permanecer fiel a tu Evangelio, en lugar de vivir centrado en mí, en mis intereses y gustos. Jesús nos enseña cuál es el camino y cómo lo tenemos que andar. Él es nuestro modelo. Nos amó hasta la de la cruz. No podemos ser egoístas. Si quieres ser feliz, quiere mucho a los demás. No solo de palabra, sino sobre todo por obras la cruz y desde la cruz me enseñes el verdadero camino de la felicidad. Hasta la próxima amigos.